ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଜଗବନ୍ଧୁ ଦାସ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ନାତକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ପଦ୍ମିନୀ ଦାସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପୂର୍ବତନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ତଥା କବିୟତ୍ରୀ ସୁଲୋଚନା ରାଉତ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରକ୍ଷାକାରୀ ବିଶି ସମ୍ବଲପୁରୀ ସାହିତ୍ୟିକ ମନୋରଞ୍ଜନ ମେହେର କୋଶଲ ଟାଇମ୍ସର ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ତଥା ଅନ୍ତର୍ଜାମୀ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇ କୋଶଲି ସାହିତ୍ୟ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସବୁ ସ୍ତରରେ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏହି ସଭାରେ ଅଧ୍ୟାପିକା ନୀଳିମା ନାୟକ ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଅଧ୍ୟାପିକା ପିଙ୍କି ଅଧିକାରୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଅଧ୍ୟାପକ ଯତୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ ସଭା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ସେହିପରି ଏହି ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ରାମ୍ପ ସୋ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ରାମ୍ପ ସୋରେ ପ୍ରଥମ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋନାଲି ଗୁଇ ଓ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ଯଶ୍ୱୀ ପରିଡ଼ା କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସବରେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା ଏଥିରେ ଦୀପାଞ୍ଜଳି ମେହେର କୋସଲି କବି ନିର୍ମଳ ନାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏହି ରାମ୍ପ ସୋକୁ ଅଧ୍ୟାପିକା ବନ୍ଦିତା ପ୍ରଧାନ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଦୀପ ମେହେର ଓ ଅଧ୍ୟାପକ ସୁଧାଂଶୁ ଦାସ ମଞ୍ଚାସୀନ ରହିଥିଲେ ଉଭୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମହା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ